कहाँ तो निवासी जलालपुर पति क्या समस्या है हम लोग की समस्या है हम लोग को पेंशन बढ़ाई जाए अंत्योदय कार्ड कितने लोग हो आज आए थे बूढ़नपुर तहसील में किस लिए आए थे आप हम लोग आए थे बूढ़नपुर तहसील में अब जो है पेंशन बढ़ाने के लिए और राशन अंत्योदय कार्ड के लिए मोटराइज गाड़ी मोटराइज गाड़ी के लिए अब दो हज़ार तीन में जब से नियम लागू हुआ है तब से हम लोग को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है आज दो हज़ार इक्कीस हो गया सत्रह साल हो गया तो दो सत्रह साल हो गया जिससे हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला वंचित हैं वंचित हैं इससे हम लोग को लाभ दिलाने की आप लोग कृपा करें जी पहले तो आपको बताइए कि आपने कार्यभार संभाल लिया दीपावली के ही आप बताइए कि आज तहसील दिवस के अवसर पर बीस बाईस की संख्या विकलांग आए थे आपको प्रार्थना पत्र दिए तहसील दिवस के अवसर पर इस प्रार्थना पत्र के बारे में क्या की मांगे हैं ये क्या चाहते हैं आस्था सिंह दिवस में राघव सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी ग्राम धगरी और कुछ और विकलांग व्यक्ति जो थे उन्होंने एक सामूहिक रूप से उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र दिया है जिसमें उनके द्वारा पेंशन की मांग की गई है और अंत्योदय कार्ड भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है इसके अतिरिक्त उनके द्वारा निःशुल्क विद्युत भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है कुछ इसमें जो जांच और विभागीय हमारे क्षेत्र अधिकार में है तो उसके लिए संबंधित विभाग को जांच के लिए निर्देशित किया गया है कुछ प्रकरण इसमें पॉलिसी मैटर हैं जिसमें शासन स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है तो इस संबंध में उनको अवगत कराया गया कि अपने इसके संबंध में अलग से प्रार्थना पत्र दें ताकि हम शासन को उसको संदर्भित कर सकें शेष प्रकरणों का निस्तारण नियमानुसार जाँच करा करके कराया जाए चलिए ठीक